यूजर रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है इस भाग में हम उन सब की मौजूदगी की जांच करने जा रहे हैं जिनकी हमने पिछले भाग में चर्चा की थी जल्दी से संक्षेप में दोहराते हैं जो हमने पिछले भाग में किया था हमने अपने फुल नेम और यूजर नेम के टैग्स स्ट्रिप किए थे हमने अपने पासवर्ड को स्ट्रिप और एनक्रिप्ट किया था फंक्शंस के इस क्रम को ध्यान रखिए जिससे कि हम अपने एनक्रिप्टेड वैल्यू को स्ट्रिप ऑफ ना करें यहाँ हम अपनी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं मैं इन सब की मौजूदगी की जांच करूंगा इससे पहले कि मैं यह करूं मैं डेट निर्धारित करने जा रहा हूं अब यह डेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है अंदर हमारे पास वर्ष के लिए y है महीने के लिए m है और दिनांक के लिए d है चार अंक के वर्ष के लिए यह बड़ा Y है यदि हम छोटा y इस्तेमाल करते हैं हमारे पास दो अंक का वर्ष होगा अतः अभी मेरे डेटाबेस में मेरे पास पहले मेरा वर्ष है फिर मेरा महीना और मेरा दिन और यह हाइफन से अलग-अलग है यहाँ जब हम अपने डेटाबेस में जाते हैं आप यह देख सकते हैं और यूजर्स में एक वैल्यू प्रविष्ट करें हम देख सकते हैं कि दिनांक उल्लिखित फॉर्मेट में है यहाँ यदि हम इस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जब मैं आज का दिन क्लिक करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें वर्ष एक चार अंक फॉर्मेट में मिलता है और हमारा महीना यहाँ और हमारा दिन यहाँ हाइफन्स से अलग-अलग हैं यह हमारे डेटाबेस के अंदर इस संरचना में समायोजित हो गया है ठीक है अतः इफ़ सबमिट फिर हमें मौजूदगी के जांच की आवश्यकता है मैं यहाँ एक टिप्पणी जोड़ूंगा चेक फॉर एग्जिस्टेंस अब यह वाकई में सरल है हमें बस यह करना है कि हमें इफ स्टेटमेंट लिखना है और इसके बाद कोड का एक ब्लॉक कंडीशन होगी यदि यूजर नेम पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड मौजूद है हमारे पास यहाँ प्रमाण है हम लिखेंगे यूजर नेम आगे एंड अतः डबल एम परसेंट चिन्ह फिर हम लिखेंगे पासवर्ड और फिर हम कहेंगे ओह मैं यहाँ फुलनेम भूल गया अतः मैं इसे यहाँ जोड़ दूंगा इन्हें डबल एम्परसेंड चिन्ह से अलग करें अंतिम रिपीट पासवर्ड है अतः उसे टाइप करें हमें इन सब की आवश्यकता होगी एल्स हम लिखेंगे एको प्लीज फिल इन और मोटे अक्षरों में ऑल फील्ड्स इसके बाद हम एक पैराग्राफ ब्रेक रखेंगे साथ ही मैं फॉर्म के पहले भी एक पैराग्राफ ब्रेक रखता हूँ जिससे कि हमारी दी गई प्रत्येक एरर सूचना में जोड़ने की आवश्यकता ना पड़े अतः इतना ही अभी इसे करने की कोशिश करते हैं मैं मेरे रजिस्टर पेज में वापस जाऊंगा हमें वह यहाँ मिला रजिस्टर पर क्लिक करते हैं please fill in all fields कुछ फील्ड्स यहाँ टाइप करते हैं अपने पासवर्ड्स में से एक चुनते हैं हम अपना पासवर्ड दोहराएंगे नहीं रजिस्टर ओ रिपीट पासवर्ड रिपीट पासवर्ड इस समय इसके कार्य न करने का कारण है कि एक md5 वैल्यू कुछ नहीं टेक्स्ट के md5 स्ट्रिंग के बराबर है टेक्स्ट की एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग अतः समझ गया हो कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है यहाँ से md5 फंक्शन हटाएं सुनिश्चित कर लें कि आपने अंत के कोष्ठकों को हटाया मैं यहाँ नीचे आऊंगा और अपने पूर्ण डेटा को जांचूंगा अतः मैं वापस जाता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ याद रखिए इसने पहले कार्य नहीं किया था जब हमने रिपीट पासवर्ड नहीं चुना था अतः यदि मैं पासवर्ड या रिपीट पासवर्ड नहीं चुनता हूं हमें हमारी एरर मिलती है रिपीट पासवर्ड को छोड़कर यदि मैं फिर से वैल्यू चुनता हूं हमें अभी भी यह एरर मिलती है यह समस्या है हमें क्या कहना चाहिए कि यदि सब कुछ मौजूद है तब हम अपना पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड बदल सकते हैं अतः मैं लिखूंगा password is equal to md5 of password यह हमारी मूल वेरिएबल वैल्यू को एन्क्रिप्ट करेगा और उसी वेरिएबल में एक नया पासवर्ड कोड रखेगा हमें रिपीट पासवर्ड इक्वल्स md5 और रिपीट पासवर्ड भी लिखने की आवश्यकता है यहाँ टिप्पणी करें एन्क्रिप्ट पासवर्ड हमने अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर लिया है अब हम आगे जाएंगे और अपने डेटाबेस में सभी डेटा को जोड़ देंगे मैं यह करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें हमारा डेटा मिल गया है जो पंजीकरण के लिए जा रहा है हम प्रत्येक डेटा के लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं जो कि इनपुट है अब हम अपने full name user name password और रिपीट पासवर्ड के लिए 25 अक्षर मानते हैं अतः अधिकतम वैल्यू 25 है अतः मैं लिखूंगा यदि यूजरनेम की स्ट्रिंग लंबाई 25 से लंबी या बड़ी है या फुल नेम की स्ट्रिंग लंबाई 25 से बड़ी है इन्हें अलग-अलग करके देखते हैं और लिखते हैं यदि आपके यूजरनेम या फुलनेम की लंबाई बहुत अधिक है मैं इसे ठीक से रखता हूँ यदि इनमें से प्रत्येक वैल्यू 25 से ज्यादा या 25 से बड़ी है हम इन वैल्यूज को एको करेंगे यूजरनेम और नो no, लिखकर मैं लिखता हूँ मैक्स लिमिट फॉर यूजरनेम और फुलनेम आर 25 कैरेक्टर्स अन्यथा मैं अपने पासवर्ड की लंबाई को जांचने के लिए आगे बढ़ूंगा अब मैंने यह करने का निश्चय किया है चेक पासवर्ड लेंथ क्योंकि मैं इसके लिए एक विशेष जांच चाहता हूं मैं लिखता हूं यदि मेरे पासवर्ड की स्ट्रिंग लंबाई 25 से अधिक है या स्ट्रिंग लेंथ नहीं इससे छुटकारा पाते हैं एल्स से छुटकारा पाते हैं पहली जांच मैं यह करना चाहता हूं कि देखना चाहता हूं कि यदि मेरे पासवर्ड्स मेल खाते हैं मैं लिखता हूं if password equals equals to repeat password तो कोड के बड़े ब्लॉक के साथ जारी रहें अन्यथा यूजर को एको करें your passwords do not match ठीक है अतः आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और हम अपने अक्षर की लंबाई की जांच जारी रख सकते हैं अब यूजर नेम और फुल नेम के अक्षर की लंबाई को जांचने के लिए अतः char length of user name and full name और यह होगा जो हमने पहले बोला था if user name is greater than 25 बल्कि यदि इस फंक्शन में इस्तेमाल स्ट्रिंग लंबाई 25 से बड़ी है या फुलनेम की स्ट्रिंग लंबाई 25 से अधिक है तो हम एको करते हैं लेंथ ऑफ यूजरनेम और फुलनेम इज टू लॉन्ग अतः केवल इसे सरल रखने के लिए और दूसरे प्रकार से हम लिखेंगे चेक पासवर्ड लेंथ यहाँ मैं उल्लिखित या लिखने जा रहा हूँ इफ अब अपने पासवर्ड्स समानता को याद करें अतः हमें यह केवल एक पासवर्ड वेरिएबल में जांचने की आवश्यकता है यहाँ मैं लिखता हूँ यदि पासवर्ड की स्ट्रिंग लंबाई 25 से ज्यादा है या हमारे पासवर्ड की स्ट्रिंग लंबाई 6 अक्षरों से कम है तो हम एक एरर एको करेंगे जो कहता है password must be between 6 and 25 characters यह निश्चित ही कार्य करेगा हम इस चर्चा को अपने अगले ट्यूटोरियल में जारी रखेंगे इससे पहले मैं केवल इसे एक एल्स स्टेटमेंट के साथ समाप्त करता हूं अतः अन्यथा हम लिखेंगे रजिस्टर द यूजर यूजर को पंजीकरण करने के लिए हमारा कोड यहां होगा अगले ट्यूटोरियल में हम जांचेंगे और सीखेंगे कि यूजर को पंजीकृत कैसे करें और हम अपना कोड यहाँ उस ट्यूटोरियल में रखेंगे यह मूलतः हमारे पासवर्ड की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को जांचने के लिए था और यहाँ कोड का यह ब्लॉक हमारे शानदार रजिस्टर द यूजर कोड का भाग है अतः मुझसे अगले भाग में जुड़िए मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद